你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位朋友，大家好，我是大师。OK，现在玩的游戏是《小客风云传前传》第二游戏《幽冥路》。好，现在我们要玩的主线关卡《明月夜情引探渡口》。东海龙宫神将会遵从严丹生指示，与官兵彼此收敛，相安无事。 文定之当阵受迫而退，竟也按照约定不再主动上门讨伐。经此一战，严三生时常独自沉思，敖广罗刹不以为意。直到他最近在武学一道又有新的感悟，一环的梦现实却都瞧在眼里。喵，大哥，请用茶。阿丽，你牛牛奶。喵。猫猫可以喝牛奶吗？ 以以前有牛奶这东西吗？大哥， <laughs> 啊，嗯，多谢你的妹子。怎么了吗？乔爷大哥这几日似乎有些心神不定。大哥，那不嫌弃，妹妹愿意为大哥分忧解劳。我在想那文知府的事。哦，自那战之后，咱们两边都各自收敛，相安无事。大哥，却是为何事烦恼？那文知府文武兼备，抚于商乐。 杭州府被给他治理的井井有条，好让咱们不得不卖他几分面子。这种人才，若是能够延揽进来，对咱们肯定是一大助力。只是文知府嫉恶如仇，是咱们这些玉林废贼如粪土。又如果会会加入咱们，是也不是？哎，真是妹子，给我什么好主意？大哥，大哥。 其实，关于那文字符，最近我这有留意到有些有趣的风声。本想等查调查清楚，再再和你报告。哦，妹子，你又探了什么情报？快快说来。哥哥，可曾记得几前几日入转前发生变故的那名犯人？嗯，你说的是行刺行刑前突然暴起刺杀文知府的那一位吧？最后还是给文知府摆平了。这人当初是为了杀官材才才给文知府给抓了。 以那身功夫，若不是文知府出马，只怕巡查官差也治不住他。你知道这个人的身份？嗯，虽然还不能完全肯定，不过这人似乎来自东厂。东厂？你说工厂？是。此外和东厂有关的犯人，除了此人，先前至少还有四人被文知府处斩过。不止一人。这东厂不也是朝廷的人马吗？文知府却为何将我们抓了起来？大哥，文知府个性刚直。 明美的推测，想必是东厂干了什么见不得人的勾当，给文知府发现了，才开始积极追踪此事。东厂吗？看来文知府还是要惹祸上身啊。不过借由此事，或许能说服文知府加入咱们，说不定。妹子，东厂那头可有其他动静？东厂那些爪牙们就和锦衣卫一般训练柳素，除了欣赏那次刺杀之外，还查不出什么线索。 大哥，呢，再给我一些时间，应该能够掌握这些家伙的行踪。我知道了，你继续注意东厂那的消息，小心些。是。他一个人出去吧？ <coughs> 哦，哼，他拿一个制服护卫，这么晚一个人到这东路口，想做些什么呢？ 这是，竟有这么多官兵在这巡视，这可越来越可疑了。淘到护卫，竟敢背那艘船是吗？要想办法过护旗才行。我得谨慎些，避开他们的视线。要是惊动了他们，这线索可要丢掉了。抵达港口船边目的地，进入官兵警戒范围，或是攻击敌人。哦，警戒范围为官兵。 前方小扇形三格或和后方的镜四格，警戒范围可以经过，但停留则会被发现，导致任务失败。孩子，娘一定会找到你。OK，我知道，意思是说，前面红色的我们连走都不能走，后面可以走，但不能停留。 就这边是没事，对不对？杀！很小，所以这边可以走。哎！哦。可是我刚才那个位置应该是可以走才对啊。对啊，为什么不行？ 哦，前方三格是不是？哇，很远呢，这距离超远的这距离。哇，这有点难呢。想一下哦，要怎么绕？前方三格，哎，一二三，哎，这里。然后这边的一一，你看我看不到，这有吗？没关系，我们先避开它就好。 后方是三格，这是三格，但是后面可以经过，可是这边没办法，我这边过不去。一二三，三个很远呢，这里吧？是我可以站这？这里可以站吗？可以。然后这两个在后面，所以是后面一格。那个好像开始移动了，小心别被他发现。 中，哇，然后这边有又三个一，一二三，一二三，在这边可以，那先站这里。 不会攻击，徐耀宗，干你老师嘞！哇，这边的范围好像不太安全哎，我应该走这边的。我要跟到了，一二，一二三，这里，所以我站这里应该是个 OK 的。哦，左边呢？哦，这个有点难哎，好，我先想办法，我先快转。 好，那我重新走之后，有那个剧情。嘿，你们给老子拿些吃的来！是是，是，关羽马上来。警一会儿重新明大吃大喝起来。傻小，啊，还是傻小？我就想，要不要先走过去？嗯嗯嗯。没关系，我们先等，看有什么剧情。那只要不要转头就好了，我就不会有事。 他没有限制回合数嘛，所以没差。好像没来，就这样。那我进去喽。 放滑进去了。上回那么近距离都没刺死啊！文师文静真的是武艺倒是啊，本座一妖之外，这个声音阴阳怪气的。 他是六扇门，所手除高手，长工也派出的这些杀手和他差得多了。要说阿奈斯小的以为给派出几个真正的硬手才行。长工，莫非这人是？本人做的判断，轮得到你来评论吗？小多嘴了，长工恕罪。罢了，你今夜不是光手而来的吧？本人做的交给你办的事情如何了？是，那是出行的时辰和路径，大家好好调查好了，请长工过目。视察钱塘江上游吗？ 那便在路上埋伏，将他围杀了。夜长梦多，要是他给他多抓几个人，本座的计划迟早会给他查了出来。是，到时小的手下弟兄何尝会里意外合，将那厮杀得措手不及。哼，我安排你在他手下做事不过一年，你便这么恨他了？哼，在那厮手下做事，时刻担心向他人头不保。上回我不够喝了点酒，连那厮闻到酒味，便认定我代呼职守，要斩了我的人头。 要不是弟兄们替我开脱，说我是因为多吃了些烧酒，鸡才有酒味。今日只怕是见不到长工了。长工，你难道并不恨这厮？哼，本座问你，恨路上的石子吗？这小的不不恨。可不是吗？此人不过是本座路上一块愚蠢的顽石。本座要做的，只是将他一脚踩碎。窗外的贵客，你也是那块石子吗？什么时候给他发觉的？ 哇！我给快离开这！什么人？有贼人！快来人！被攻击就失败了。他给快跑啊！打到他吗？打不到，打不到。 不要理他，不要理他，反正不要理他就对了。快快点走，还 <laughs> 可以走一次，正好用这招。走这里，哼，但是走的很快呢。 其实我在进各主线，呃哎呦，进各主线关卡的时候，其实我都已经有稍微练一下等级，所以基本上应该是不会太难太难通关了。啊！哈 <laughs> 哈， 要重走了，好，我已经快走到门口了。贵客这么快就便要走了吗？人在窗外听上许久，想必有些本事。本座就来和你比比脚力吧。你逃过本座的手掌心吗？好变态啊！不过我要走了，拜拜。啊啊！孟庆思惊觉身后有一股寒意。 这么快变松懈了吗？嗯，是个女人。瞧你的步伐，是六扇门的人。我没有回答你的必要。有趣，可是想救你那同门文静之，你们六扇门教出来的弟子武功低微，多管闲事的功夫倒学了十足十。可惜。 本座此件计划可不能让你传了出去，要是明着和你有上门撕破脸，对本座的计划可是有害无益。陈公公语音刚落，手掌迅雷不及掩耳探向孟倩师喉头，哼！孟倩师早有留意，头颈后仰，双手一扬，直出数颗黑色弹丸，但听噼啪之声不绝于耳，霎时间烟雾弥漫，紧接着先腿一蹬。 有如一只飞箭遁入茫茫烟雾之中，逃跑成功，迎口九死刀。好家伙，还留了一手，这人休走，快追！不用追了，长功，那可那不是六上门的人吗？钥匙给他，他不是六上门的人啊，这。 小的可搞糊涂了，六扇门素来灌输弟子忠心爱国、尊师重道的思想，可方才本座出言辱及六扇门，他眼中却不见一丝愤恨，有的只是精明。那咱们按原定计划行事，那女子故意让本座以为她是六扇门人，预料本座在下回行动上有所顾忌，他们那套提防便是虚的。 可他又哪料得到，本座早已坑了他的伎点，虚者实之，实者虚之，这恰恰是可乘之机。四级四级，长弓一鸣。本座便利用这个机会一瞧，敢敢阻挠本座计划的究竟是何方神圣？OK OK，好啦，那这一边结束了啊，超难打这集。 华山武当神枪训练交易好了，夕阳怀表，好买买买都买，万蛇戟买买买都买，这个好啊，哎，这个什么？买买买，烧火刀，烧火棍，后腿。 好，先这样。然后那个那个什么九尺什么刀，刚好拿到一把，就是这个。好了，那这集到此结束啊。那喜欢我们频道，到那个影片左下方的图片按个订阅，也欢迎到右下方的红色小框框把铃铛打开，也欢迎到粉丝按的赞，追踪最新的消息。谢谢大家这集收看的哦，谢谢，拜拜。